Am, am, am avut un vis încă de mai mulți ani când uh, ne-am aranjat cu traiul aici, că cineva trebuie să vadă locurile astea. Un crocodil care mă apără. Mănânc toți care vin cu dușmanie. Când am venit prima dată în, în 73 și am băut apă din izvorul acela, dar este o legendă că cine bea apă din izvorul cel central, de acolo rămâne ori în sat, ori mai vine, se întoarce, nu numai odată, dar de multe, multe, multe ori. Și așa s-a întâmplat și cu mine. Ia că am 50 de ani de când eu sunt aici. Ne-am construit, am venit aici și era ca așa pietri și dealul acela era numai pietri, nu erau copaci, asta au crescut am un timp ăsta. Eu ia ca să hazaică Mednă Gără. Ia ca aici. Și nu am vrut să ies din sat și nu am vrut să mă duc, am venit aici, mai mult m-am zis, piatră cu piatră, piatră cu piatră, piatră cu piatră, am pus una pe stealdă, una pe stealdă. cu greu. Și i-am pus numirii aici locuiește dragostea în casa asta mică, frumoasă, nefrumoasă, dar eh, am spus că aici locuiește dragoste. Îmi place satul, îl iubesc la nebunie. Satul cu locuitorii, cu eh, natura, cu tot ce ne-a dăruit Dumnezeu, cu apa, cu tot ce vreau să fac ceva pentru sat, să rămâi ceva o amintire de urmă. Село Строенце богато родниками. У нас есть э, родники Теплица, семь братьев, у нас есть родник Мазгана, у нас есть родник э, Желанный, у нас есть еще, еще больше родников, но они не имеют э, названия. Есть родник Извораж, у нас вода очень, как говорят старожилы, целебная. У нас люди пили эту воду для того, чтобы излечили какие-то болезни. Но всегда эту воду, когда пили, с верой пили. Витгенштейн – это великий русский полководец. Э, сначала Витгенштейны приобрели каменку, каменку Э, свое имение имели. Потом, когда он выезжал на прогулку, он увидел строенцы, что это строенцы как миниатюра каменки. Имея три расположения, три крыла, она маленькая. Когда они приобрели каменку, они посадили виноградники, террасы там построили, посадили виноградники. И он понял, что тут тоже можно посадить тот же виноград. На этом месте есть очень большие камни. За день эти камни нагревались на солнце, а ночью подавали тепло этому винограду. У него в семье было семеро детей. У них было шестеро мальчиков, одна девочка. Они очень любили свою дочь и подарили стройнице своей дочери Эмилии Зиновьевой. Эмилия Зиновьева в честь отца соорудила башню ветров. У нас сегодня башня ветров находится в аварийном состоянии. В одну колонну попала молния и рассекла одну колонну. После дочери Эмилии э, строенца принадлежала внучке Витгенштейна, Марии. Мария, она построила уже беседку графини, и она приезжала в строенце только когда созревал виноград. И инкой тербенде. Și am și sorpieța să încercați gălușile în șert. Vreau să luați așa fierbinți, să, să gustați ori spălăm mâinile și pe urmă. Am, am, am avut un vis încă de mai mulți ani când ne-am aranjat cu traiul aici că cineva trebuie să vadă locurile astea. Nu am văzut atâtea izvoare, atâtea pietre, scăli, tot. Și Nistru, apoi am fost foarte <laughs> fericită, foarte fericită că am foarte mulți verișori, verișoare și când vin aici, ei vin și se odihnesc și nu, nu ne trebuie să ducem psihotare. Noi venim aici, ne odihnim, ne liniștim. Locurile astea sunt poate de, ori, de făcut ceva așa simplu, care să bucuri ochiul și dacă mai, mai vezi așa și mai mănânci o bucățică de pâine la masa aceea cu dragoste. Село Строенцы – это село Молдавское село. Оно произошло от слова «сетра строенцы строинцы», «сетра «чтоб жили», «чтоб здравствовали». Э, село строенцы было богато винами, и они были очень вкусные. И они, когда э, зваляли друг до друга, они говорили, «чтоб жили», Софии Санетос», «Софии Букурос», «Детуатти». У нас э, по правому берегу Днестра у нас есть села Тарасова села Куратуры и село Пояна, которые мы знаем. У нас села Строинцы украинцы есть много, которые вышли замуж, э, женились парни на той стороне. Они всегда встречались и сегодня то же самое встречаются, ходят в гости друг к другу. Они не оставляют э, сестры, братья, все равно родные. Кто находится на правом или кто находится на левом. Кровь не вода. И все, что есть, это одно целое.